Зовут меня Базылбек, Тайтаков Базылбек Джумакабдерович. Работаю где-то с 2002 года, начал чисто вот по ювелирке заниматься. Как начал? Где-то месяца, месяца два ребята учили, был учеником, потом выбрали старше, как бы старшего цеха, чтобы там за цехом, за ребятами присмотреть. И с тех пор работаю, потом уже с тех пор работаем, делаем, сперва вот начали делать европейские модели, и потом уже поняли с европейцами, э, с турками там, конкуренция у нас там вообще ни в какие ворота, и решили, чтобы найти свою нишу, и начали делать серебра национального колорита, потому что это у нас есть, это мы знаем, там узоры. И начали вот разрабатывать нашу свою линию. И потому что у кыргызов они это изначально носили ювелирные украшения. Наши бабушки там, у всех было свои как бы ювелирные изделия. И в старину они как бы у бабушек там были свои, как бы по стилю они отличались. У там девушек, например, девушка незамужняя там, носила там какие-то определенные сережки. Человек мог посмотреть, и он мог различать, что эта девушка замужняя, незамужняя. Там специально это все у нас были. Так, еще что? Носили что? Браслеты, серьги, кольца. Угу. Там с разными камнями там были кораллы, жемчуги, бирюза, а по образованию вы... По образованию я сам архитектор, окончил КГУ СТА. Что вас вдохновляет при создании таких э, эксклюзивных э, украшений? Так, ну мы, знаете, смотрим книжки, интернет сейчас есть. Бывает, например, раз идешь, думаешь, и раз вдохновение, да? когда вот под рукой есть карандаш, бумага, можно там набросать, потом прийти здесь, сюда и там доработать. Иногда бывает там сидишь час, за час можно там такую нарисовать, иногда бывает даже за месяц ничего не нарисуешь, ничего не вдохновляет. По-разному, по настроению. Но лучше, когда вот, нелетная погода, не знаю, вот, нелетная погода мне нравится, вдохновение больше. <laughs> Потому что там, не знаю, жары не люблю, Прохладу люблю, тишину, романтичную мелодию. Ага, какие у вас планы на будущее? Планы на будущее? Создать такие шедевральные произведения, как Фаберже, например, да? Угу. Мечтать как не вредно. Ну, работаем над этим. Угу. Думаем, что будет